murod xonto'rayevning shogirdi avariya qanday bo'lganini so'zlab berdi assalomu alaykum aziz tomoshabin tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang to'g'risi shifoxonaga olib kelishganini umuman eslay olmayman esimda yo'q hammasi tez bo'lib ketdi akam ya'ni murod xonto'rayev va men yo'lda ketayotgan edik odam baribir tanigan insoniga ishonadida mashinada tog'ga borayotganimizda qanday ishongan bo'lsam qaytayotganda ham shunday ishonib bemalol xotirjam telefonimni o'ynab kelayotgandim nimadir bo'ldi shunday oldimga qaradim lasetti bizni qisib qo'ydi davlat raqami va belgisi esimda yo'q lekin lasetti edi biz o'z yo'limizda kakkolojni ketayotgandik u bizni qisib qo'ydi u yog'ini eslay olmayman keyin ko'zimni ochganimda tepamda shifokorlar turgandi boshimda esa kishi yotgandi mana kecha o'zimga keldim va hammasini esladim allohning o'zi saqlab meni tirik qoldirdi akamning joyi jannatda bo'lsin oxiratlari obod bo'lsin